Сейчас. Citroen C3. Запасной ключ с кнопками. Не запасной, основной. Записано все через разъем диагностики. На машине была замена мозгов. Заводится великолепно. Все хорошо. Опять выключаем. Звук, конечно, как космический корабль. Опять заводим. Все хорошо.